大家好，我是陈老师，欢迎各位收看我们这次的特别节目。今天要讲的是，人死后到底会去哪里？其实每一个人都有这一天，无论你是帝王将相，无论你是富豪，无论你是再伟大的人、政要、总统、皇帝，任何一切，或是你穷无立锥之地，或是你实在是生病，或是你。 多伟大或多卑微的人，很公平的，你都会有死亡的一天。所有一切都在死亡那一天留了下来，万般带不走，唯有功德与罪业会随身。今天我们来就来讲讲人死后会去哪里。那这个影片很长，所以是说呢，我们会分上中下三集来讲。我们这集是上集。 就是来跟各位讲人往生之后它的流程。首先，我们这是以一般的啊往生的状况，无论你可能是疾病或者是年老哦的状况，意外的这是另外一个部分要谈到的。那你正常的往生的时候，其实无论任何人，他要往生前都会非常急促的呼吸跟血压的下降。如果你家中的病人有发生了呼吸有 <laughs> 开始急促了。 或者是他的血压已经在缓步的下降了，那可能他的时间也要到了，就要做好心理准备，可能一到两天内他就会离开我们了。那人离开的时候是什么样的感觉呢？人离开的时候，就像你逐渐要进入熟睡的状况，哦，就是人要开始进入梦乡的那种感觉。所以说，如果你家中哦，或是你身边有亲友， 要往生了，首先第一件事情不是哭泣，不是呐喊，而是保持现场的绝对的安静。为什么呢？如果你要睡着了，旁边又有人在你旁边又叫又跳的，你会睡得好吗？当然不会。所以说，既然人啊要进入了长眠的状况之下，他的意识会逐渐、逐渐、逐渐的模糊。 这个时候，如果你在旁边哭、叫、闹、吵，那这个往生者的精神就会陷入了极度的不安，但是他也没办法起来了。如果我们想要快睡着了，然后旁边有人叽叽喳喳的，那我们可以起来骂人，啊，或是来反应啊，不要吵，我要睡觉。但是往生者他已经没失去了，没办法了，失去对身体的主控权了，他只能逐渐的迈入梦乡。你越嘈杂，他越不安稳。 那这时候，除了保持安静之外，或者你可以放很小声的、很小声的念佛机在远一点的地方，只要有声音就可以了。千万不要像有人是怎么呢？老是去协助一些啊好朋友或客户他们要往生了，但是他的家属把念佛机开大声放在他的耳边，然后说让他听清楚一点，让他可以跟着诸佛去西天，放过他吧。 因为你要睡着的时候，我把一个呃再好听的佛音啊，念佛音放你耳朵边，你会觉得很安详的睡着，还是很痛苦的睡着呢？当然就是很痛苦了。所以说你要很大声的，你只会让他哦没办法好好的安息而已。那人在安息的时候，灵魂怎么办呢？灵魂就会透过三魂七魄慢慢的解离，好慢慢的分散，然后。 从肉体慢慢的离开，慢慢的离开，然后在肉体的上方，好，会慢慢的聚集起来。所以是说，人往生的时候，灵魂不会像我们电影里面所演到的，咻，一下子抽出来，这是不可能的哈。人的灵魂不会像咻一声抽出来，它就慢慢的解离，好，慢慢的分散，然后在身体上方，哦，我们上方慢慢的聚集。那这个聚集的地方，大概是离身体三尺的地方。 人家会说，举头三尺有神明。人的三尺上方，如果你学过脉轮哈，上上方我们还有一个脉轮在，那那个地方叫做三司神，也是记录我们这一辈子所有善恶的地方。当你日常都有行善的时候，财神爷来，他会先翻翻你的三司神里面的记录，你是不是都有做好事？那有，他把福报给你之外，还给你加码。 如果哎，他福报来了哈，财神爷啊，或是其他福神来了，翻翻你三四层记录，哎，好像你做的事情还蛮还蛮缺德的哦，不留口德啊，喜欢去当酸民啊，做一些坏事，那这个时候他就会折减他要给你的福报或给你的财运，甚至折损你，甚至完全都不给你，他就这样子离开了也是有可能。那这是人活的时候有三四神，人离开了之后。 这个三尸神，哦，然后他也离开，但是它会变成什么？变成你三魂七魄要聚集的地方。一旦聚集好了，哦，大概总共的时间大概需要两到三个时辰，那你的灵体才能够完完整整的从身体慢慢的抽离，聚集在身体离身体大概三尺以内的距离。哦，大概两到三个时辰多久呢？大概就是四到六个小时的时间，哦，灵魂才会离开了遗体。 那你刚刚离开了遗体，聚集起来之后，会在灵一般是在遗体的身边。为什么？因为就像你刚刚睡醒一样，哦，从熟睡中突然醒来，那你是不是觉得身体重重的？哦，还意识模糊不清，你可能要有点时间，哈，花个几分钟，哦，或者十分钟来醒神一下。那这个时候灵体也是一样，当我们离开我们自己的遗体，那我们也在哎慢慢聚集，就像大梦初醒一样。 好，并不能随意随意的躁动。那这个时候，好，我们的阴间的使者才会过来，来把你带去带先带离开，带离开去哪里呢？哦，不是带去往生了。这个时候，在正常状况之下，你的身灵魂在你的遗体旁边，阴间使者来把你带去这附近里面，负责怎么呢？负责收容往生者的土地公或是城隍爷。 啊，不是每个土地公跟城隍爷都会收，哦，但是就是要有，他就是他的业务就是专门去管理哦这个一定范围区域内的往生者，那他把他带过去之后要怎么样？核对资料，你是哪里人？哦，某年某月某日生，某年某月某日死，哦，正确无误之后，那他就会放行，放去哪里呢？带你回遗体身边，等待什么？等待招魂，等待把你的。 那个塔牌位，哦，跟着杨世间的，一些仪式，跟它融合起来，这是第一种状况，哦，也有可能是什么状况呢？当往生者在往生的时候，旁边的哭啊、叫啊、闹，或是，怎么样的突然的声响，或他自己一时无法接受，会发生什么事情呢？灵魂可能会吓跑，啊，吓跑，吓跑就是什么？他可能突然一紧张。 就抽离了这个现场，然后不知道自己飞到哪里去，身身太身体太轻了，因为它已经没有重量的意义，所以它就一飞飞得太远，就没有回来了。这种状况就是，要么就是应对蛇找不到，但是后来引魂的引到了，因为你灵魂来得及赶回来，哎，那引魂引到了，那没事哦，虚惊一场。因为引魂引到之后，那当然你透过我们的礼仪公司他们的程序。 还有一些向上天禀报的一些科仪，那阴界使者还会再来一次，然后再来一次再把你带回去，然后该归案该归案的还是要归案。但是如果有一些他离开太久了，哦，一直没有回来的，引魂也没有真的引到，可能是其引到其他人的，或是其他趁虚而入的，或者是说你这个你这个没有办法引到，或者是任何状况没有都没有完全没有回来。 好，回来的时候，当你回来的时候，都已经是什么事情都办完了，然后这床位都换人了，那变什么呢？就会变成孤魂野鬼。好，一般来讲你是没有办法很容易的离开这种状况。那这种状况会有三个结果，第一个结果是什么呢？你自行投案，然后自己找人问人，然后就去可能到处去问，然后问到附近的庙自己去投案。那土地公，你找到真的可以找到管区的土地公，无论是不是收了收了往生者的。 好，或者是巡逻的兵将，那他们就会把你带回去，继续去进行的流程。那后来你也可以回到你自己的排位或什么状况之下，下面的制度还是要走流程。第二个状况，你一旦下回回来了，那你也不想去归案，你也不知道该归案，那是什么四处流浪啊？所以说为什么会有地基组啊？为什么会有一些孤魂野鬼就是这样子来的啊？第三个是什么呢？ 第三个就是是说被抓走了，哦，你一出去，哎，其他强力的鬼王、法师或是一些比较邪恶的，哦，阴的东西，哎，看到有一个人出，有个灵体跑出来了，哎，菜鸟，菜鸟怎么办？抓回去，抓回去什么？当做部署使用。那形势比人强，你一个菜鸟，你到了一个这个新的世界，你除了被人控制之外，也没有什么太多的办法了。 哦，这个被控制住。那个世界是很复杂的一个世界，我们这这这个世界相对的单纯，因为那个世界它的时间对他们来讲已经没有绝对的意义了。因为人之所以时间有意义，是因为人会老，会因为这个肉体的衰老，哦，而失去了这个现在这个阳世界的肉体。但是你当成为了灵魂之后，时间对你没有意义。所以是说，这经年累月下来，哦，就变成非常多的众生。 可能会游离在外面，啊，这个是一个我们后面会讲到的事情。那我们先回到是说，他如果是说真正的被银魂引走了之后，接下来好，很多人说你的魂魄会居住在你的牌位里面，哦，其实这是一个不是极然正确的方的说法。为什么呢？引他引魂好之后，哦，你的灵魂将会被被通知被带去哪里呢？不是带去管区了，就要带回去你的元辰宫。 每一个人他在灵界都有一间房子，啊，无论你怎么转世，那间房子都会在原地。就像我们在另外一个世界的家，那也是我们真正的家。不同的事情是，那个家就只有我们一个人，还有要不然有的比较好，大部分人都会有打扫的人。啊，灵界的另外居民，我们下次讲到元成功篇的时候，我们会再介绍。那这个时候你就要得回到你元成功家，等什么？等你阳间的法事做完。 哦，杨坚的法事做完，那牌位是什么呢？牌位跟我们的目的最主要的用途，它其实就是一个通道，哦，通往什么呢？通往你元成功的通道。所以说，在杨世坚给你旁奔，哦，再给你去拜的时候，我们可以透过这个牌位的通道，哦，去跟让杨世坚的人所奉供奉。 好，不代表说我们可以住在我们的灵体会住在牌位里面，因为牌位怎么住呢？电池你也得要有电容，你才能够住在里面。牌位不是压颗粒就是纸的，不然就是木头的，怎么会有用呢？当然都没有办法住。说那个只是一个入口，哦，那个入口，它去回到你元成功的出入口。好，这是实物上，哦，它是这个样子。这个事情知道人不是很多，啊，有些知道的老师或法师他们只是不愿意讲，或是他们。 比较专注在其他地方，那老师办事的经验上来讲，需要接触到这么多的东西，所以是说跟各位报告哦，排位跟我们的目的是一个通道，它里面不会做灵体，但是灵体可以透过这些东西成为一个媒介，知道阳世间子孙的供奉或子孙有时候哎他们的请示，那这个是可以的哦，这个是可以的。那所以是说呢，回到元成功之后，那有些的你有做法事的。 他就等你，他就会哎报告一下啊，你杨世坚要直接做法事，那我们在临界，在进判官前呢，都说好，那你既然要做这个法事，那我们就等你，哦等你，哦那明定多少，那去跟杨世坚的的办事处确认一下，杨世坚办事处不是人呐，就是说他们会有个窗口就知道说啊这个确实在他们要办多久的仪式，那仪式一旦办完，仪式一旦办完的时候。 那当我们比如说我们火化，或者说我们入塔，或者说我们已经要下葬的时候，那我们也要怎么样呢？前往我们的地府去受审了，然后前往地府受审了。那这个这个时候到底时间有没有规定多久？说啊，那我很想我家人，所以是说我这法事办不完，可不可以？没有办法哈，最多就是四十九天了。好，最多就是四十九天，七七四十九天，这是极限了，不能再长哦。你超过了，你就还是得被强制代理。 那如果你在四九天你还没开始办，你还是代理，好，但是已经确定了，你可能只办七天，哦，连续七天办七场法会，那也没有关系，办完了我们也就出发了。其实不用太去强留，说我们的亲友一直留在这边等我们把法法师办完。这其实对，对你已经往生的时候，这些其实都不重要了。为什么？你能收到的很有限，你烧再多的钱给他都没有什么作用。 哦，都没有什么作用。他其实要收到的几率不高，至少在他审判完，哦，等待转身前，他是没有办法用到这些钱的，啊，是必须说。为什么？因为假设我们去，就像我们去报道了，哦，像男生要去当兵，像新兵报道了，你是不能带太多钱的，啊，甚至你根本就不能带钱。一旦进去，哦，就要去受审。进受审的时候，就是往哪里走呢？就要走黄黄泉路上去走，哦，黄泉路上只前不后。 你是会被强制的往前走的。那从前路上也有管辖的一些兵丁，所以说要逃跑也是几乎是没有可能的事情。那有没有例外的？有，当你在阳世间，你的功德做很好，哦，你这个做好事说好话，哦，这个状况之下，他们可以评估说，哦，你的恶极少，但是你的善极大，所以是说你可能稍微问一问，哦，稍微服个劳役。 那就你可以直接去往佛界了，你就不用经过审判了，因为审判它其实是一个形式，哦，地府审判是一个形式，你做多少对事跟错事，当往生那一刻，三尸神就把记录怎么样丢回到丢回到那个灵界去，他们都已经知道你已经干了什么事情了，所以说这个是非常高科技的概念，这时候有点像什么，有点像云端的概念，他就把他送过去之后，其实所有判官都已经知道你的善恶了。 那你过这个场，就看你的犯案态度好不好，犯案态度好不好。所以说，你知道人是为什么？人家说，问神问自己，此心可配天。哦，你做什么事情，你其实都逃不过悠悠法眼。你在世上你可以骗人，你在灵界你骗不了神，你也骗不了判官。为什么？因为回放起来，就像我们 YouTube 一样，它可以回放啊。那这那地府有时候回放啊，你认不认？你也可以不认，不认罪加一等。 认了，看你态度哦。你的，那你现在打算怎么处理这件事情？哦，这个态度就好了。很多很多一些比较，比如说黑道的啦，或者是一些奸商啊、政客啊，下去第一件事说，那我给你什么，你可不可以缓一下？哦，争取一下。当你有这个观念的时候，就死定了。哦，因为这个这个流程就是很糟糕的事情哦，很多了。其实这还蛮多的，越有钱越有权势的。 一下去都想说，哎，我杨七，你可不可以让我回杨世间，跟他们沟通一下，然后送点财金财表过来，然后给你，那你给我好过一点。办不到的啦，哦，这些都是办不到的啦。那到最后审判的时候，哦，我们接下来就到我们第二集，好，要审判的过程。那今天是我们的《穿越生死线》里面的人死后去哪里的上集，记得持续订阅老师的频道。 好，按个铃铛，好，你一定要按个按个铃铛，哈，铃铛一定要按。老师在上中级或下级的时候，你才能收到通知。我是陈老师，关心生，关心死，带您穿越生死线。